Всім привіт, друзі! З вами Тарас і сьогодні я хочу трошки розказати вам про те, як я зробив ось ці літери. Е, ну, навіть не знаю, що почати. Почну з того, що вони всі друковані на 3D принтері разом з ось цими кріпленнями під підсвітку. От, На них пішло близько 55 метрів. Е, на метр в нас виходить 2,33 грам. Е, не пам'ятаю я точно скільки вийшло по вазі, але пам'ятаю, що по ціні, якщо їх е, захоче хтось купити, це виходить близько 320 гривень. Е, як же їх робив? Ідея мені прийшла з того, що я йшов по вулиці і просто побачив, як вивіски там підсвічені. Ну, знаєте, взагалі дуже заманливо це все. Ось, Згадав, що в інтернеті в деяких корпорацій там при вході також написано і вирішив зробити щось своє, таке, щоб для себе було. От, ем, ну, Звісно, вирішив написати назву каналу. Шрифт е, довго я вибирав, думав там якийсь гарний написати, ще щось, але все ж таки вибрав самий стандартний, самий, скажімо такий, жирний, щоб було просто видно. От. Е, ця підсвіточка кріплення під неї також друкувалось на принтері, все розроблялося. Просто взяв е, в програмці, написав цей текст і розбив його так, як я хотів по розміру. Е, одна літера в мене вийшла 60 на 100 мм, тобто ширина її 6 см, висота її 10 см. От, е, Кожна літера друкувалася до, до, доволі цікаво, найцікавіше друкувалася літера О, принтер дуже цікаво її виводив. От, Але єдине, що коли я робив ці букви, редактор не захотів їх робити пустотілими, тобто лише оболочку. Він написав, що я не можу цього зробити, це не приміняється для шрифтів. От, Тому в принтері під час друку я вибрав заповнення 0. Він просто надрукував подложку, стінки і запечатав її зверху. Тобто всередині все пусто. 11 е, літр, кожна десь приблизно по 4,5 метра. Е, далі я думав, як їх кріпити. Був варіант, е, звісно, з підсвіткою, це все розумілося одразу. Хотілося зробити дуже гарну підсвітку. Був варіант робити зверху і був варіант робити в літерах. Але коли я порахував, скільки це буде в літерах, то, то ого його скільки світлодіодів. Тому вирішив робити, як на бікбордах, пару ось таких кріплень, з яких буде підсвітка. Кріплення також я придумував сам, я розраховував, що вони будуть зверху, але потім я написав другу і він мені сказав, що краще спробуй знизу. Просто спробую чіпити. Я почепив їх знизу і справді воно стало дивитися дуже і дуже круто. Е, от, е, Підсвітка я думав робити завдяки слодіодам, на які я робив е, огляд разом з в попередньому відео з фонариком, там така довга стрічка була. Я думав їх замовити на Алі, там був такий колір, як кристально синій. Я ще не знаю, може замовлю. От, е, Але не знаю, я захотів одразу підсвітку, щоб було, і тому вирішив зробити з підручних засобів. У мене була світлодіодна стрічка типу 50-50. Е, в даних п'яти секціях знаходиться по два кусочки. На кожному кусочку є три світлодіода. Тобто в одному ось такому 6 світлодіодів. Е, це виходить 5 на 6 30 світлодіодів. Відповідає в нас за підсвітку. Струм я не міряв. От Зробив клавішу, яка вмикає і вимикає підсвітку. От, Можна, звісно, там rgb стрічку почепити, щоб воно це все підсвітлилося, але поки що достатньо цього. Мені подобається це. От, е, ну, По літерах, в принципі, я сказав все. Кріпив я це все на двохсторонній скотч. Скотч відпадав, я переклеїв, дуже возився. Е, довжина цієї всієї штуковини вийшла метр десять. Е, це виходить, кожна буква у нас 6 см і проміжуток між ними приблизно 4 см. Я виставляв рулеткою, але коли дійшло до літери О там і літери А, то все почало збиватися. Я приблизно намагався 4 виставити, але було 4,5, було 3, як виходило. Ну я на око виставив, ніби нормально. От, Тому не знаю, мені підсвіточка подобається, робив для того, щоб відео вам показувати. Можливо, хтось зацікавиться, пишіть, може хтось свій напис хоче, з радістю допоможу, зроблю все. Е, силочку на літери і на ось ці кріплення для підсвітки я залишу в описі, там на сайті я спеціально викладу. Залишу кожну літеру по окремому і залишу весь напис одразу. Бо я пробував весь напис на стріл вставляти, то він по цьому і розчитував. На напис мало піти 47 метрів. А вже на підсвітку, здається, 2 2404, якщо не помиляюсь, на одну. Тобто 2,5 на одну підсвіточку. І десь так приблизно 55 і вийшло. От. Ну Таким чином я її зробив. Тим е, паче, друзі, що я ще хотів сказати. У нас на каналі вже 150 чоловік. Я дякую вам за те, що ви зі мною, що ви дивитесь мій канал, пишете коментарі, там підказуєте. Можливо, я десь помиляюсь, можливо, там е, комусь щось цікаво. Я завжди радий, коли мені люди пишуть. Дякую вам за те, що нас вже 150. Сподіваюсь, ми будемо розвиватися і далі. От, На цьому в мене, в принципі, все, друзі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!